誕生日おめでとう。今日お前の部屋の前に大量に食い物を置いていったんだ。誰からかわからなかったと思うけど、あれは俺からのプレゼントだから。そうだろう驚かせたかったんだが、 地獄亭のフライドコウモリだと一発で俺だとわかるだろうと思って。GTH のよどんだキャンディの全フレーバーにしたり、いろいろ考えたんだ。うまくいってよかった。お前を喜ばせる食い物は何かって考えたり、 限定のドーナツショップに並んでみたりするのはすごく楽しかった。お前のためにやったはずなのに。俺がこんな気持ちになるのは変だけど。でも、ありがとう。次は一緒に買いに行くのはどうかな。きっとそっちの方が楽しい。その時まで、 お前に食べさせたいものリストを作っておくから。まずは明日、首なしカフェの新作ケーキを食べに行くっていうのはどうだあ、俺が食べたいからじゃないぞ。来年に向けた味見だ。な、行こう。